छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे मैं शहर में तेरे था गैरों सा मुझे अपना कोई ना मिला तेरे लम्हा